Yo vi la, por primera vez un trabajo de un artista que se llama Bertil Valien en Estados Unidos, que hacía vidrio y no sabía que con el vidrio pues, se podía hacer arte. Yo en esa época pintaba y hacía grabado. Y me enamoré y digo, yo tengo que hacer esto porque me encanta, ¿no? Y volví a Italia, pero en Italia se hacía solo vidrios soplados. Y al final fui a Suiza a hacer un curso de tres días donde me corté el dedo, <laughs> no sabía hacer nada, no sabía cortar el vidrio. Y aprendí las cosas básicas. Y lo que me fascina a mí del vidrio es que es un material ambiguo, porque sabemos que es resistente, que nos aísla, lo tenemos en nuestras casas, usamos para las puertas, para aislarnos eh, del exterior, pero también sabemos que se puede romper y nos puede hacer mal. Entonces, para mí, que trabajo sobre las relaciones interpersonales, las este, relaciones de la familia y la violencia que, hay a veces en, las, relaciones interpersonales, el vidrio es justo, porque normalmente la gente cuando ve mis piezas, todos dicen, qué lindo, ¿no? <laughs> Porque uso colores pasteles, o, y después entienden que hay otra cosa, o sea, que en los zapatitos hay clavitos, o que están pensando que son granadas o también estos, estos frascos que uso, después leen que en realidad estoy hablando de una idea de felicidad estereotipada, o sea, pero bueno, a mí lo que me gusta es eso. Entonces, este lo puedes hacer. Es que me da mucho, es que lo siento, pero me da mucho miedo. me da mucho miedo? Sí. Pero, yo cortaba rayolas, ¿eh? pero ah. las rayolas me dan igual. Ok, pero esto... Ah. <laughs> no, yo después... No, yo después lo que voy a hacer, entonces yo te corto esto y vos me tienes que hacer este bordecito. O sea, vos tenés miedo porque no tenés, miedo que te pase algo con, el, cortarte tú. No. Que romper esto. No te tenés que hacer problemas. Si yo acepté que me lo hagan ustedes, <laughs> decir que se puede romper, no hay problema. Por ejemplo, durante el confinamiento hicimos un proyecto que eh, eh, imprimimos las bombas, las granadas rosas sobre las mascarillas y las vendimos para juntar dinero para una asociación que se llama No, no, Estás Sola, que ayuda a las mujeres que tienen violencia, que sufrieron violencia doméstica. Y bueno, son todos proyectos que, bueno, ¿quién tiene la autoría? Eh, las chicas que me ayudaron a hacer la serigrafía, los que las vendieron, mi idea, si sea, al final es un trabajo colectivo y eso es lo que vale la pena. Claro, y también es una manera de, acercarse más a ti, ¿no? Claro, de claro. poder colaborar con, tus, con tu arte, ¿no? Claro. Y que no es algo, es mío y tú solo miras, ¿no? Claro, es distinto, es un eh, espacio que se crea. He creado esto y, y entre todos lo vamos a llevar a cabo. Cuando enseño es como que tengo que, em, sí, tengo que, poner, eh, tengo que poner en foco las cosas, o sea que me las digo para mí también, ¿no? Pero por otro lado también los alumnos lo que tienen es que siempre te preguntan si se pueden hacer cosas que yo no había pensado que se podían hacer. Por lo cual aprendo muchísimo a través de <laughs> las experiencias de los demás y de un modo, de una modalidad distinta. Me gusta mucho la, mirada que tienen los demás, en este caso este grupo, de proponer cosas que yo no hubiese pensado. Sí, es bien esta parte. Ah, sí, esta parte está muy bien. Bien.